みたいなものなんだ Rebel 2. Action! perfect. いファイトだった手になってあげるいただきますそんなバ Rebel 1 Action! カリバー う逆な行きます 勝負はここからだ真田幸村いざ出陣